Усім привіт! Мене звати Макс Прайм. Сьогодні поіграємо, пограємо в Minecraft Iceberg на українській мові, тому що це дуже головне, так ви бачите все на українській. Я зараз граю проходження виживання на якійсь там карті, де я сказав вже Iceberg. Назад до гри. Я десь на флоті. Mm. Ось такий я. Бачу ой, щось, знаєте, у мене наперед е, керування. Зачекайте, а це нова версія. Я ж тут взагалі нічого не знаю, це версія 1.18.2 гра на одинці. Мова є налаштування. Дайте, будь ласка, налаштування від ресурсів. Можете побачити. Так, що це таке зрозуміло обновлення. Керування. Дайте мені керування. Ну добре. Я не зможу бачити дуже якось е, присідати можу. Ну що, давайте тоді продовжимо. Я зараз десь нахожусь, находжусь. Ой, зараз чуть не впав, там щось нове є. Так, давайте спочатку впевненіше, що це таке, це кавун. Е, це. Я я, я, я не знав, що це реально сундук. О, що в мене є? У мене є тушона гри... тушковані гриби, пляшка води, кавуча око. Ха <laughs> -ха Виживання. Ну, знаєте, я хотів бути алмазником. Бути алмазником, бо це, напевно, дуже круто. Так, у нас є ґрунт. Ґрунт, ґрунт, е, е, сира тріска, зрублене дерево, отримане лике. Я нічого не рубав. О, зачекайте. Так я це хотів, не... а ні, ні, хотів поближе ще побачити. Так, автоджамп у мене щось так е, взагалі працює. Пластик, сіра лососі. І цей кавун треба з'їсти, чого б ні. Напевно. О, дякую, 5 6, 5 срібних кавунів зібрав. Далі що нам треба? Ламати тут можна все, що захочеш. Я, напевно, плавати не зможу. Чи не зможу? Як вважаєте, ну, ми плавати? Ну чого б ні? У нас є перше дерево. Взагалі можна не плавати, але вийшло так, що я сам собі пробив. Діром. Так, ну що робити? У мене немає вибору. Треба плити. Не бачайте, друзі. Не бачайте. Напевно, це щось е, не зрозуміло, не, не, нічого не розуміло. Дайте, будь ласка, дібратись. Не, не, не хочу. О, я бачу, тут є десь піднятись. До речі, я колись прав далеко в майбутньому у попередньому житті <laughs> попередньому житті у Майнкрафт з модами, де були пірати, можна його встановити. Якщо ви наберете дуже багато лайків і напишете мені, що встановити цей мод. Так, я хочу автоджамп. То автопригон, автострибок, автоджамп, автострибок. Так, е, все якось так вийшло. Значить, бачите, перші серії на цьому каналі. Е, Я грав у мінігри другої серії. Так, зачекайте, зараз я зіб'юсь з годинника. Я вже щось якось збився сам. Про що ми з вами грали? І що це таке? Ось, ось що це таке? Нащо мені тут камінь? Добре, мені потрібно просто верстак зробити. Де я буду ночувати? Там буде дерево, тут буде просто мій щось таке. База, верстак, мастер, мастер, мастерне. Чи як воно називається? Майструванням. Так, давай вже це. А чого я прийшов на українську мову, як думаєте? Я думаю, знаєте, хтось напав. Тому я змінив навіть ще патріот став. Ні, я мог би раніше. Я, до речі, пробував міні грати флаг брав українську, мене обіжали. Е, як це мене кривдили це росіяни. О, я щось бачу. Нічого собі. А як тепер я виберусь і що це таке? Hello me, hello. дякую, дякую, дякую. Дуже дуже корисно. Пішли вже. Мене дали ка кайло. Дерев'яно кайло, я запам'ятав. Ми з вами грали першу міні-ігру, потім друге виживання, але я хочу вже е, інше виживання, бо там я програв, а тут ще не програв. Якщо я тут програю не беремо, і не наберемо на одного лайку, то я вже не граю. І шукаю щось інше. Я тут щось стримав, дуже мало. Взагалі можна плавати. З комфанда береш, береш і йдеш. Так, я можу скрафтити тепер мі, мі, як там, меч, меч. Добре, я зможу скрафтити меч, але взагалі наві... О, дякую. Можу скрафтити кайло, кам'яне кайло. О, Ще можу скрафтити щось таке лопату і кам'яного кайла. Дві інструменти зможу. Дайте мені ще камінь. Бо там дерево, а до речі, а то де, де дерево? Тут просто тут бачите лодка і все. І все. І все. А я як я туди ще доберусь? Взагалі я не розумію, як тоді туди е, робити безкінечне дерево, безкінечний камінь. Як це робити безкінечно? Я це не розумію. <laughs> Добре. Дуже погано. Друзі, дуже погано. Як я буду збирати багато камнів, багато дерев. У мене все не безкінечно, воно закінчиться 100%, тому буду щось думати. Сперва, вперше я заберу все це. Якщо можна, то будь ласка, ні. Взагалі треба було щось брати тут, щоб підставити. Взагалі ось так робиться. Дай, будь ласка, я заїв, добре. Погано. Грунт, мене як ґрунт, земля. Де мене зем... а, землі можна накопати? Це хитрість, я думаю, це можливо і реально. Так, що тут я бачу? Я з того нічого не бачу. Так, я. я. А чого так далеко? Як я зберу землю? Ну, ґрунт та ґрунт, давай я щось буду з цим робити. Якось чи можна, чи не можна. Щось так складно грати. Так взагалі складно. Добре, я буду шахрувати, бо в мене нема виру. Добро, тому що тут е, землі не набрати. Нічого тут не бачу. Навіть прорисовку в мене. Розширення екрану, прорисовка. Робимо ось таку. 18. Ух ти, як далеко я бачу. Я бачу щось неймовірне. Це що означає? Так, давайте зараз ми подивимось, що це означає. Ні, взагалі я знаю, що це квадрат. Це означає, що це кінець. Так, це кінець! Ні, почекайте, почекайте, а як тоді я виберусь звідси? Це тюрма якась. Ви що, здуріли? Це це тюрма якась? Взагалі щось там внизу є. Взагалі там також є. Ви що, знущаєтесь? Як це тепер. Я я не розумію. В першій серії ми грали міні-ігри. Далі ми з вами грали. Так, та, там навіть. Тому і далі я не буду це вбивати. Все, ігра закінчена, можете вимикати руки. <laughs> Добре, буду живати. Взагалі я не знав, що так це реально. В другим мене режимі ми грали з вами Майнкрафт вживання, е, де був де безконечно все було. А тут що? А тут що? Тут навіть дерева нема. Тут навіть камня нема. Ну є, тільки я кусанки залишились. кусанки. До речі, можемо з Майнкрафтом пограти, українським Майнкрафтом пограти. До речі, лопату треба було брати. Ненавиджу себе. Мені не потрібен меч. Мені потрібен ем, дерево, будь ласка, Кам'яну кірку та лопату. Все. Ось що я хочу. Ось і все. Взагалі це дуже соромно. Як це ти міг? Добре, копаємо, копаємо. Чому я це роблю? Тому що, напевно, там сундук є. Добре, я зможу скрафтити сніг і це блоки. О, дуже круто. Я розумна людина, але я не розумна, тому що я профукав цей. Зрозуміло, що я, я там профукав. <laughs> Знаєш, я це зробив. А це я копати. Добре, добре. Ну як це добре? Ладно, забудьте. Добре, забути. Добре, добре, добре. Вибачте, щось російська якось. Добре, через пару е, років, через... тому що я граю нереально е, розмовляти. І багато у нас було в класі російська, багато російських розговор... розмовляли. І тому я вирішив, О, я знайшов ще камінь. Давайте шукати якісь, напевно, пригоди, бо це реально круто. Так, взагалі. <laughs> я можу снижками кидатись. О, дякую. Тепер я можу меч скрафтити. Я скрафчу, я скрафчу. Обов'язково. Тому що чим я буду захищатись? Сила атаки 3. Ні, це дуже мало. Але якщо я зроблю ось таке, меч на силу 5. Це краще, беремо. Беремо меч. Добре, хоча б якось. Так, ай, та топор забув, топор. Ну, топор дуже важко, треба тріш, трішки почекати, щоб набрати цих цих цих, <laughs> як це казати. О, ні, ні, ні, ні, не треба. Ну, будь ласка. Ну, добре, добре, як хочете, але я вихід. Так, взагалі мені потрібно щось крафтити. Багато синіжків, бо я не буду кидатись, я не хулиган, як росіяни якісь на нас напали. Це дуже погано, але що робити? Дай дай, дай будь ласка, сюди піти. Але ми можемо відібрати, зробити задачу, бо вони такі. О, бачите, я вже 16 робив. Це вже добре. Давай ще не здавайтесь, друзі, не здаваємось. Я не знаю, що це за ігра тепер. Майнкрафт. Тепер як пройти чекпоінти, як я буду вживати, і до, якої я максимум дійду. дійду. Дуже важко. Добре. Тепер я можу Е, я буду плавати. Я думав, що будувати місце для мене, а я думаю, як я туди доберусь. Взагалі я не розумію, як я туди доберусь. Ви бачите це? Бачите це? Треба тільки, щоб е, я речень дратив, а положив туди. Ну як я до цього доберусь, мені цікаво. Не ну, цікаво. Так, добре. Ну, До речі, вам потрібен монтаж робити, бо... Так, у мене вбивають. Я, я розумію, там там війна буде. Взагалі там війна буде. Добре, зрозумів. Так, дивіться, що робимо. А е, я, до речі, вам казку не розповів, що ось це моя історія, це казка якась. Пірат у мене вбивав з лука, стріли, меч я один був що я ще що налякав ну добре що тут, тут з'явився бо тобі гаплик бо сам ти розумієш що ти тепер будеш у голубці так е, давай сюди Дай, дякую дякую мене тепер три бульбашки як я буду робити мене в блоки щоб дихати з чимось так, дай сюди, да, да, дякую. Далі ми підемо, заберемо все ж таки сундуки. Хочу тут там зажити, хочу там жити, бо це нереально. Ну, як я. Це дуже дуже складно. Бачите, що я буду робити? Вперед. Так, так, так, так, так. так. Опана. Бачите, бачите, я це. Це не важко. Це не важко. Це не важко. Давай. Пишіть коментарі, вам потрібно монтаж робити, бо я бачу ютуберів, які не роблять. Я думаю, це зроблю і також без монтажу зроблю. Це і це. Монтаж і без монтажу. Це просто хочу завантажити ще ролики. Ну, і просто так хоча б якось. Оце це цікаво буде. О, я зробив це. Так, далі що робимо? Грабуємо чи наче нам це грабувати? Я не розумію, я не росіянин, який бере собі телеки бере собі багато іншого, інших безглуздих речей. Я цього не розумію. Дайте, будь ласка, мені діжко. Діжка. <laughs> Діжка це як бічка, ну бочка, але це російська. Фу. <laughs> Так, давай, це я вам пописти не хочу, бо я відчуваю, що я вмру. Я це відчуваю. Мені навіть нічого не потрібно, просто буду скалолазом. Добре. Спочатку я все зрозумів, що це. А чого а чого ви скажете, що я сюди зробив? Бо мені не цікаво тут дирку мати. Хочу дивитись згори всіх. Я хочу Майнкрафт з калаза пограти. Пішли донизу. Дайте, до речі, мені якість якість. Пош... Ну якось так, якість, дякую. Я я нічого не бачу. Дякую. Все ж таки я можу швидко робити. Що, Що це таке? Фух, чуть-чуть не захворів. Я на патчі сундуків є. Що тут робити? Напишіть в коментарях. Виповняємо челенджі. Ваші виконують челенджі те, що ви пишете. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Багато землі бачу. Добре. О, дякую. Добре, добре. Хто хто мене бив? А, я це. Хто кидав? Хто кинув ще? О, зі мною якийсь там. Голландець. <laughs> Голландець. Там зверху є вихід. О, я зможу. Це, чому вони це зробили? Тому що треба трудитись. Добре, я зробив якісь золоті морковки. Багато до вмирати будемо чи не треба вмирати? Підкажіть, будь ласка. Як я тоді буду годувати себе їсти? Я це не розумію. Ну добре, добре, я зрозумів. Їсти так їсти. Я граю чесно. Я, я з'їв. Так, давай геть. Я буду грати попом. Якщо я вмру, то я закінчу. Я обіцяв себе. Якщо я обіцяв, то... А я з'їм м'ясо, до речі, чи когось там. Я ж собі обіцяв, е, роблю все, що й в моїх силах. Пішли. Першого я в тебе б'ю, тому що ти мене дістав. Бо ти в мене суперник. Якщо ти будеш мене заважати, це дуже дуже буде погано. Хто кидав? Ти кидав? Ти що? Не зрозумів? Ні. що робити? Закінчувати ролик чи ні? І, До речі, речі плавають чогось. Ну це не чесно, ви, до речі, дуже сильні. Я з вами ще не бився, тому ви для мене дуже складні. Я на мою уврачу поварату, я розумів. Все, я здаюсь, добре. Ви перемогли. Макс Прайм Україна. Макс Прайм Ukraine. До побачення. Все, я програв. Пишіть коментарі, даєте мені шанс. challenge я вже програв